Здравейте на всички, честита нов, нова година на всички. Ще се постарая бързо. Годината беше много наситена, имаше много събития. За, трети, за трети път станах баща. Този път дъщеря. И това е много яко. Когато жена ми Люба беше бремена, всички казваха, че ще бъде момче. Аз исках дъщеря. Отначало бях сигурен, че там, там ще бъде дъщеря. Аз знаех си, че ще бъде дъщеря. И последен път, когато правихме на, бяхме на изследване, те вече в края казаха, че о, имате дъщеря и аз казах, знаех си, че ще е дъщеря. Да, много са хубави, чудесни емоции, когато имаш дъщеря. Нали в началото исках синове, ама сега вече след това... И сега вече се моля на Бог да увеличи регенерация на моите нервни клетки с тези три деца. през тази година, през миналата година бяхме в българска църква, там бяхме служители и всичко беше добре, но имахме една нужда. не успявахме на, служ... на службите с децата, защото те имаха специален режим, кога, кога да спят. И когато научихме, че вие започвате в 11 часа, и си казахме, ето това ще бъде нашата църква. И това беше една от първите причини, а втората, че тук са нашите приятели и също, че нашите деца могат да общуват с други деца тук. И когато започнахме да посещавам вашата църква, видяхме, че Натан с по-голяма радост идва тук. Това е най-големия ми син. Е, е, това е много добре, когато виждаш, че децата ти с радост идват на църква, че искат да се намират там. Благодаря на всички. Благодаря на пасторите. И още една благодарност. Когато имаш голямо семейство, винаги се чутиш как да ги изхраниш и има винаги финансови въпроси. А, годината беше сложна, не толкова тежко, но не толкова тежко, но все пак имахме тези малко финансови въпроси. Я не знаете. Когато имам да. нужда, казвам я на Бог, но обаче не страдам толкова много. да, е значи понякога нуждата, която имаме, тя е сериозна, но аз просто казвам без да се тревожа толкова много. Да. И в края на годината видях как Бог е отговарял на молитвите ми, че Той изпраща финансова помощ и че дори повече отколкото исках. И благодаря на Бог за тези благословения. Аз не те молих за толкова, но много ти благодаря. Може още повече. Слава на Бога за всичко. Имам още повече благодарности, но ще ги оставя за друг път.